Olá! Eu sou o Neto. Ah, tô cansado, velho. Você está derrotado. É? Pô, não sabia. Vai me matar. Sai daqui. Sai, Lazareto. Sai daqui, seu demônio. Morre. Sai, Sai, sai. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. Agora... Eu sou seu pai! Não é isso é impossível! É a verdade, não minto. Ah! <laughs>